Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan Ku berdoa semudah yang dibayangkan Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan Ku berdoa saling menyakiti dan hampir menyerah Tapi kini kita ada untuk saling